use. Okay, hi guys, assalamualaikum. Setelah sekian lama aku tak ada buat video. Hmm, 4 bulan dah. Dengarnya kalau lama-lama tak buat video, monetization akan ditarik. Jadinya aku kembali <laughs> untuk buat video supaya tidak perlu aku mula dari bawah balik. So, hmm, dalam kereta je lah. Kita malas lah nak, ke studi- nak setak-setak studio lagi bagai. Jadinya hari ni aku beli air terbaru daripada T-Life. Barulah rasanya, baru juga lah tiramisu dessert smoothie dan juga mango dessert smoothie ni nak dijadikan ceritanya dua-dua ni bukanlah favorite aku pun aku tak suka pun apa air air ha, tiramisu tu kan rasa kopi kan dan yang lagi satu mango pun aku tak minat sangat ha, tapi tak takpelah macam tak ada menu baru je sekarang ni kita comeback kan dengan menu baru ok jadinya marilah kita cuba uh, yang tiramisu tu aku beli yang regular yang mango tak ada regular Dia ada lush je Itu pelik eh Setelah ada smoothie Dia dua lush je Sebab lagi-lagi Kopi suaf beli yang hmm, Regular je lah Harga dia adalah Yang tiramisu regular Sebelah ringgit Mango dua RM12.17 Aku dah lama dah tak minum tilan Air-air manis ni Kuat gila bau kopi dia ha. Aku tak boleh nak buka ni takut tumpah Jadi aku tunjuk macam ni je lah ya Okay, marilah kita cuba Bau dia memang kuat Okay, eh, aku risau Bismillahirrahmanirrahim Allah Kuat gila lah kopi dia Okay, siapa suka kopi memang patut beli ni Memang pekat gila kau Kau mana tahu benda alah tiram ni memang rasa kopi pun. Tapi memang kuat gila weh rasa kopi dia. Dia macam tak manis sangat. Serius lah. Orang lain semua cakap mana aku cakap mana. Okay. Rasa dia okay. Not bad. Tapi dia nya terlalu kopi untuk aku. <laughs> Yang tak minum Kopi. So boleh cuba siapa nak beli ni So aku beli yang ni regular Nasi ni ada regular hmm, Tak kurang manis Nanti lagi pahit ha, Sebab ni memang kuat gila rasa kopi tu Kan? Kuat gila pahit Sebab serbuk atas ni ha, Sebab serbuk tu juga Tapi memang pahit Rasa dia tak manis sangat Tapi rasa pahit juga So memang siapa yang minat kopi boleh beli So seterusnya aku rasa yang mango This is smoothie Mango, mango Ni pun Atas ni apa? Oreo crumb ke lah Aku tak tahu Okay, bismillah hmm. Hmm. Aku nak Oreo oh, tak dapat Aku nak rasa Ni mango dia ah ni ada jelly apa tu orang kata yang tiramisu tu dia macam tak ada apa so kalau korang nak macam rasa kena minta lah jelly ke apa ah, ni macam tak, tak nak rasa kosong sangat manis ha tapi okey sebab ada jelly tu tapi rasa mangga tu ada lah tapi dia tak adalah kuat sangat Ni boleh lah minum Cuma tak tahulah Bila makan yang dengan dia punya ni Oreo crumb kan? Kan coklat? Oreo lah kot Okay Kedap gak Ada aku lah Kalau peminat yang Peminat Mango boleh beli Okay yang ni Minat kopi memang boleh beli Yang tiramisu tu kuat gila pekat kau Cuba kau rasa kuat ke tak rasa mangga dia Okay guys untuk mango ni Rasa kuat mango tu dekat jelly tu je Dekat dia punya susu Aku tak tahulah Dia guna mangga sebenar ke tak Gunalah kot yang untuk blend dengan ni Lepas tu dia punya Atas ni tak tahulah ada cream cheese ke apa Macam masam-masam sikit dengan, Tapi balance lah dengan Apa dia punya oreo ke tak kuat sangat lah macam kopi tadi memang kuat gila kau. okay? Kau rasa itu saja video aku untuk kali ni. Apa pun terima kasih yang sentiasa sudi menyokong yang uh, tak henti tanya lah. bila aku nak buat video, bila nak buat video. Okay, ni aku dah datangkan balik video tapi tak tahu lah bila yang seterusnya. Okay, ni ya, air terbaru dari Tilas nasi dua je kalau tak jenuh aku nak beli banyak-banyak weh. Okey ni memang kuat rasa kopi dia kau tapi dia tak ada jelly tak ada apa kosong dia cuma dia ada serbuk uh, atas ni cream cheese ada cream jugaklah aku aku tak sure tapi yang mango ni okey lah nice lah kan ada jelly ada crumb Oreo crumb kat atas tu okey tu je apa jangan lupa untuk like dan juga subscribe pada yang belum subscribe okey terima kasih pada sudah sudi menonton okey itu saja video aku kali ini korang boleh cuba beli ni peminat kopi dan peminat air mangga boleh beli okay see you guys next video bye bye